के खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह और बाहर लगी चांदी की चमक इन दिनों फीकी पड़ रही है इस चांदी को मंदिर में स्थापित भगवान गणेश जी की प्रतिमा के आसपास मंदिर को सुंदर बनाने की दृष्टि से लगाया गया था इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में भगवान गणेश जी के भक्तों द्वारा लगभग 700 किलो चांदी दान की गई थी गर्भगृह और मंदिर के बाहर चांदी से की गई डिजाइन के कारण मंदिर की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई थी लेकिन धीरे धीरे अब इस चांदी की चमक लगातार धूमिल होती जा रही है और मंदिर के गर्भगृह का ऊपरी भाग काला पड़ गया है बताया जाता है कि तत्कालीन जिला कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष आकाश त्रिपाठी के प्रयासों से ही यह कार्य मूर्त रूप ले पाया था लेकिन अब इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है हालांकि बीच बीच में मंदिर समिति द्वारा उक्त चांदी की चमक वापस लाने के लिए सफाई भी कराई गई लेकिन चांदी की चमक वापस नहीं आ पाई मंदिर के पुजारी सतपाल महाराज ने बताया कि मंदिर में सुबह शाम होने वाली आरती में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है कपूर के धुएं से भी इस चांदी की चमक धूमिल हो रही है सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा के ठीक सामने स्थित बावड़ी का पानी खारा होने के कारण भी यह चांदी धूमिल पड़ रही है क्योंकि इस बावड़ी में पानी से